Bueno, el tipo de instalación de un sistema operativo, ¿verdad? Entonces, eso se me va por allá, pero si quieren un componente de teoría y un componente de práctica. Entonces, la teoría vale 30%, por acá, 30%, la práctica vale 70%. Esto no es para que se descuiden, Sino que el hecho de que la teoría valga 30 y la práctica valga 70 es eh, para que se esfuercen bastante en la práctica, forma. Eh, solo que no sé, desde el momento en el que estamos virtualizando, no sé, esto probablemente pueda cambiar, pero de todas formas le puede decir el plan que 1 y una evaluación dos que pueden ser cuestiones como, qué sé yo, una, un pequeño examen en línea, un control de lectura, digamos, de qué se va a tratar todo, por lo menos trato de darle unas dos semanas de antelación. Eh, para que ustedes sepan qué es lo que le a pedir y tengan tiempo. Ya cuando lleguemos a, ese, momento, siempre les voy a avisar yo con antelación para que esta la vamos a poner investigación. Entonces, eh, hay una cuestión acá. El año pasado hicimos un experimento con eh, la gente que ahora está en segundo año. En, el, en el, una de esas áreas y van a tratar de hacer una investigación en torno a esa. Y la forma en la que entregamos la IGPE es la, la Organización Internacional. No, comentanos por favor. Es un tipo de windows que a veces se limita, a veces como cosas de herramientas o cosas innecesarias. Vamos a ver si esto lo podemos cambiar de manera que lo que ustedes editen no sea solo el Boot Manager, sino que la evaluación que hicimos, que fue de backups y particionamiento. Esta sí es seguro que la vamos a hacer nosotros. Backup y particionamiento. Entonces, eh, acá van a aprender a hacer los respaldos del disco y el particionamiento también del disco, ¿verdad? Es decir, queda por ahí la última evaluación. Eh, la última evaluación, bueno, dependiendo cómo vayamos, como A, que se me había escapado decirles, para, este, para esta materia no hay manual, o sea, está para ustedes las evaluaciones. De todos modos, como les digo, esto está tentativo, buscan la ISO, van a tener la imagen del disco. Eh, en el Virtualbox, la